Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua sehat walafiat. Saya doakan semua lancar rezeki, dipermudah urusan. Amin. Oke, ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini saya akan sharing bagaimana menghilangkan background foto tanpa menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman bisa gunakan di PC, di laptop maupun di handphone. Ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Kita klik Google Chrome. Oke. Langsung di sini kita ketikkan remove.bg. Oke, kita enter. Jadi informasi teman-teman, untuk menghilangkan background ini tidak harus yang ini ya, yang apa namanya, yang satu warna ya. Jadi saya akan contohkan ya. Setelah terbuka, ini adalah tampilan remove.bg. Langsung kita klik upload image. Oke. Okay. Langsung kita pilih foto yang mau kita hilangkan backgroundnya. Ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman bisa menggunakan Web ini baik melalui handphone, PC, laptop, atau segala macam yang penting terhubung ke internet maupun handphonenya itu iPhone. Oke. Okay? Jaringannya. Oke, okay, teman-teman. Kita ulangi lagi ya ini remove VG langsung kita klik upload image langsung kita pilih foto yang akan kita hilangkan backgroundnya ya ini I'm non robot ya tris pohon ya nah, kita pilih tris itu banyak pohon ya ya ini adalah foto saya tadi udah saya coba saya coba yang lain Itu saja ya ini ya teman-teman contohnya ya ini originalnya ini remove backgroundnya perhatikan teman-teman sangat rapi sekali teman-teman perhatikan ini originalnya ini remove backgroundnya ya termasuk ini juga ini remove eh, originalnya ini remove backgroundnya rapi ya teman-teman ya setelah ini, yang teman lakukan adalah tinggal mendownloadnya. Sangat mudah sekali. Ini sudah selesai, format PNG. Ini begitu juga kita tinggal download format PNG. Sangat mudah sekali teman-teman. Silahkan dicoba. Dan jangan, jangan lupa klik subscribe. Bagi yang belum klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.